Yes, mambo vipi tena mfuatiliaji wa Stein TV? Asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube chaneli yetu mpaka sasa, na muda huu kwenye mic ni mimi Meki Mchana, ambapo nakuletea update mbalimbali zilizojiri kwenye mitandao ya kijamii eh, kuanzia kule Instagram, Twitter, huwa nakusogezea hapa mara kwa mara, na leo tunaanza na hii kutoka kwa Profesa J ambapo ni kwa muda sasa toka Januari ya mwaka 2022 alikuwa hajazungumza chochote kwenye mitandao yake ya kijamii kwa sababu ya matatizo ama changamoto aliyopata ya kiafya, lakini pia alikaa pembeni ama nje kidogo kwenye masuala ya mitandao, na familia yake ndiye ilikuwa ikihusika kutoa taarifa zake. Sasa rasmi usiku wa jana ndipo aliposti ama aliweka chapisho kwa mara ya kwanza kwenye ukurasa wake wa Instagram toka hapo alipopata matatizo ama toka posti ya mwisho ya Januari 2022. Ujumbe wake Profesa J ameandika ujumbe mrefu sana huu akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Freeman boe kwa kusimamia matibabu yake, lakini vilevile vile, eh, vyombo vya habari na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuhakikisha kwamba yeye anarudi katika hali ya kawaida. Sasa na kusomea ujumbe huu, kisha tutaangalia pia na maoni ya wadau wengine ama wanamuziki wengine. Anasema, salamu ndugu zangu, kwanza namshukuru sana Mungu aliye hai kwa uponyaji na kunipa nafasi nyingine ya kuendelea kuwa hai. Hali yangu ilikuwa mbaya isiyoelezeka. Asante Mungu Baba, nitakutukuza na kukusifu siku zote za maisha yangu. Pili, kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Hassan suruh na serikali yake kwa kunigharamia matibabu yangu yote ya Muhimbili na nje ya nchi. Asante sana mama, pamoja na serikali yako yote, kwani viongozi wako wa chama na serikali walikuwa wanapishana kila siku kuja kuniona na kunifariji. Tatu, namshukuru sana mwenyekiti wa chama wa chama changu cha Chadema, kamanda Freeman Mbowe, wanachama na viongozi wote waandamizi wa chama kwa jitihada zao za kuhakikisha napata matibabu bora zaidi kwa kushirikiana na serikali. Akasema zaidi, nawashukuru sana madaktari na manesi wote wa Muhimbili na kote nilikopitia kwa kunipa matibabu ya kiwango cha juu kwa zaidi ya mwaka mzima niliyolala hapo Muhimbili hasa zile siku 127 za hatari nilizokuwa nimelazwa ICU. Mlijitoa kwa uwezo wenu wote kuhakikisha kuwa mnaokoa uhai wangu. Asanteni sana. Mwisho na kwa umuhimu mkubwa sana, nawashukuru sana Watanzania wote mliojitolea kwa maombi na michango ya fedha kuhakikisha natibiwa. Na kusema ukweli, ilinisaidia sana kulipa bili za awali kabla ya serikali kuamua kuingilia kati na kuubeba mzigo huu asanteni sana na sitowasahau shukran sana kwa malisa na imlianda ambao hawa ni moja kati ya wadau wa mitandao kwa kusimamia michango hiyo pamoja na vyombo vyote vya habari na social media nchini vilivyoshirikiana navyo kama Clouds FM, Mirad Ayo, Wasafi FM na vyombo vingine mbalimbali mbali, pamoja na watumishi wa Mungu wote walioongoza ibada maalum ya kuniombea Mungu awabariki sana kuanzia wachungaji, mashehe na mapadi wote wa kanisa langu Katoliki. Sina cha zaidi ya kuwaombea Mungu awabariki sana. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru familia yangu, mke wangu, akamtagi mke wa Profesa J, kaka zangu, dada zangu, wadogo zangu na familia yote ya mzee Haule kwa ushirikiano mkubwa na upendo mlionipa. Kwa sasa nipo imara na ninaendelea vizuri sana. Mungu ni mwema sana siku zote. Akasema asanteni, mimi ni joseph haule profesa j mgodi unaotembea akaweka hashtag nyingine ya cu soon hapo chini tuliona komenti za mastaa mbalimbali kama diamond akisema mungu ni mwema mama dangote akisema mungu mkubwa si sultani akisema shule tunafunzwa kisha tunapata mtihani kwenye maisha mungu anatupa mtihani kisha tunaamua kama ni funzo au la allah amekunyanyua kuna marisa anasema one love champ welcome back tulikumisi tunamshukuru mungu kwa ajili yako kuna reisi anasema tunakupenda sana brother god did kuna revani anasema god is good kuna niki wa pili anasema god son na wengine hos mila ayo dula makabila fedha case angela mwijaku na wengine wengi sana wameshiriki hapo mimi ni meki mchane una maoni gani pia kama unamtakia una pole lakini pia unampa hongera kwa kuhimili mikiki mikiki hiyo mpaka kufika hapa alipo salama, basi shiriki nasi kwenye komenti hapo. Asante.